No paráda, tak, tak, jim, tak jim zamávej, no. Já už, já už natáčím. Ale víš, já ti vůbec, oni ti vůbec neslyšou, není to hustý. Ehm, a teď ticho, teď mluvím já. oni se jak neslyšou, tak proč to říkám? Dobře. E, takže čau. Až se na to přeštívat. Dobře, to je... <laughs> Takže čau! <clears throat> Takže byly aktualizace, eh, nečekaně. A je tady nějaký úkol, prej je to track, co mi tady... Ano, řekla, co mi tady řekla. um... <laughs> Jo, jasně, tak to já si ho teda zajedu. Jenom 150? Ježíš, já se bojím, to vypadá hrozně. Uii, už jsem zakopla! Pomoc, já nevím kam umět. Je, já jdu po... Popal seď. já jsem to projela! Sakra! Taky jdu znova. <laughs> Ale teď já jsem to přeskočila, tak co to, sakra. No, teď jsem o to zem. Hovno s pákem. Hele, ve, ve videu nenadávat. A teď jsem nadávala, ale jenom já, protože... No právě! hej, to si budu myslet, že jsem nějaký idiot, ty jo, že si tady mluvím sama se sebou. Tak rád, teď jsem za zakopla. Ježiš, tady, čtyři, to jsem nemohla nikdy přeskočit. Jo, já si to nepamatuju. <laughs> jo, vážně, vlastně si to budeš... Tak to byl asi nejhorší čas. <laughs> Tak tyhle aktulky absolutně nesnáším. Fuj. Jo, tak si to zajedeme spolu, tak schválně. <laughs> Jo, já jsem to, jo, já jsem... Sakra! <laughs> Sakra! jo, to dám, to vyhraju, vyhraju to, jo, jo, já to vyhraju, dobrá sakra. No, můžu být uh, eh, sebezručnější, ale ty mě zvěst tak předjedeš, takže to úplně na... Čtyři! <laughs> sakra. Eh, jak ty čtverky můžeš přeskočit? Teďka jsem to taky dala poprvé na tom konci. Sakra, proč musíš být vždycky první? To není fér, ty máš kvotra. A jasně, jasně, jasně, jasně. Tak nikdo neuvěří. On tě nikdo neslyší, takže ne, já už nejedu, tak jo. <laughs> jestli tam nebudu slyšet v tom videu ani ty, no ty tam nebudeš slyšet, ale jestli tam nebudu slyšet já, tak se na to Jo. Jo, dejme tomu tak. To je blbý ti tady jakoby to odsouhlasit, když ani nevím, co jsi řekla. <laughs> Sakra! Tak to projedu, tak tohle jsem absolutně... No, tak to já jsem si to pěkně objela, mezi dýněma, no. Však o, eh, ty to uvidíš v tom videu, takže v pohodě. Já <laughs> to nepřeskočila. <laughs> tak tohle mám projetý. Oh, ty už seš tam, já jsem teprve v té blbý zatáčce. Jo, a můj rekord je, že jsem... No. Že jsem nic. <laughs> Víš, co je můj rekord? Že jsem strašný primitiv. Jo. já nepřeskočím ani to blbý seno! Z to obejdu, ty jo. Z to obejdu! Jako fakt, já jsem to přeskočila mimo a mě to vzalo. Tak dobře, no. Kde seš? Já tě nevidím. A už tě vidím. Au, dostane Rachel, co se děláš? <laughs> Ještě, že tam nebude slyšet. Ale <laughs> nic, nic, nic. Um, takže já se s vámi radši rozloučím. Um. ne, zamávej, no jasně, já si taky zamávám. Kde to je? Tady. Hm, ne. Takže nezde! Ježiš, tady ty. Já mluvím jak ich ty.